Like a Hellcat. ha sochiqni olib kelmabsan-da. hozir sochiq ya bo'ldi mana mumtoz mahal begim sen uchun men Toj Mahal binosini qurdirish taraddudidaman rahmat sultonim zavjam seni muhabbating uchun hamma narsaga tayyorman rahmat baxtimga bor bo'ling rahmat siz qachon o'zi man uchun harakat qilasiz siz man uchun umuman dabivatsa qilmaysiz siz bilasizmi oldingi zamonda shohjahon o'zini sevgilisi uchun mumtoz begim uchun toj mahalni qurdirgan endi o'sha takagini bo'ldi mana san uchun qurdirib qo'ygan mana sevgilingni yo'llarida yangi domla tushyapti o'shanda ikki xonasini chi ikkalamiz uchun qurdiryapman dokument topshirib qo'yganman chiqsa agar butun umrga kreditga olamiz deb o'n ikki mingdan oyiga to'lab yuramiz bolalarimiz ham to'laydi hali e tuning mana qurdirib qo'yganman sanga bitta o'g'il bola bo'lib manga внимание qilib gul yuborganmisiz e gulni qo'yib turgin instagramda birinchi man lak bosaman hali dilara o'rtog'ing bosmasa ham man birinchi lak bosaman gullarni polniy man yuboraman mana ko'ryapsanmi mana gullarni qaragin e, rasmini man yuboraman gulno'zini yuborib qolaman hali mana shu yigirma besh minutdan beri kutdim wi fi bo'lgani uchun kutdingiz bo'lmasam kutmasdingiz sen зато bilmayman desanga shu ham siz qoida buzdingiz qanaqa qoida buzdim komandir hozir qizil chiroqda kirib keldingiz yashilda o'tib komandir hurmatli haydovchi qizil chiroqda hozir kirib keldingiz komandir yashilda kelyapmanu komandir men sizni bekordan bekorga to'xtatganim yo'q qizildan o'tdingiz yashilda kelyapmanu hujjatlarni taqdim qiling hurmatli haydovchi hujjatlar nima qilasiz yashilda kelyapmanu qizilda kirib keldingiz kamandir yana bir bor aytaman yashilda o'tyapmanu hurmatli haydovchi hujjatlarni bering yashilda kelyapmanu komandir ya qanaqa tushunmagan odamsiz hujjatlarni bering bir ko'ray yashilda keldimu komandir hey iltimos e, iltimos siz aralashmay turing haydovchi bilan gaplashyapman aralashmay turing hurmatli sal vaziyatni tushuntiray iltimos xo'p yashilda o'tdimu do'st do'st men borman-ku. Hammasi joyida bo'ladi. Xo'pmi? Iltimos. Komandir. Nima qilasiz ichgan odam bilan tortishib? A saniki to'g'ri deng, indamay mashinasiga o'tirib ketaversin. Varga's going downstairs with some excellent body punches. You know, <laughs> Varga, you know, he's kind shooting that round when, when blocking yes. the body shot. Nice but Jesse, <laughs> that no body From the final of Las Vegas, Jesse Vargas to the pride of Philadelphia, Garcia, former Tribulation champ, he's watching with vested interest. Nice catch shoot there on Isaac's <laughs> body shot. Vargas will counter it with left hook last round. In order to bu hech narsa emas manda yomon bo'ldi kecha nima bo'ldi fura boru fura kamaz kamaz ha bir yuz sakson tezlikda kelib lo'pimdan urdi oldimdan urdi keyin nima bo'ldi bilmadim ustaxonaga borgan ekan rosa zapchast yozib berishibdi <laughs> yomon bo'ldi ajoyib urishar ekan mana shikal bitta bola turibdi ko'rib qoldim yaqinda orqasida talpa ikkinchi bola orqasida talpa bittasi nimamish erkakmisan ikkinchisi o'zing erkakmisan xullas yarim soat turishdi taki olmadi qaysi biri erkak man ham tushunmay o'tib ketdim keyin yo'lda ketayotirib bitta bola keldi oldinga maska taqib olgan pichoq tirab yashash xohlaysanmi ha kim bilan dedim bormi deydi to'xta pul bor mani ana savol qiziqtiryapti kim bilan man yashayman bu savol nafaqat mani uydagilarimni adam buvimni ayniqsa qo'shnilarimni qiziqtiryapti qo'shnimi deganimga eslab qoldim qo'shni menga bir marta yigit topibdi bir oy oldin uchrashuvga chiqdim besh minut gaplashdik ketib qoldi yo'q mayli ekan shoshib ketsa tavba qilay nishaningni ko'rgani ketibdi yoki ishaningmi man ko'rmayman ishaningni ko'rgani ketibdi Мы проживем бок о бок долгие годы. Каждое утро, встречая в объятиях друг друга. Ты тоже хочешь этого, Джек? Ну, так-то можно. Какой ты романтичный, Джек. Я жду не дождусь, когда мы поженимся. У нас будет три сына и четыре дочки. Мы купим домик чтобы им было где орать. Возьмем собаку, трех кошек, мою маму, ее восемь кошек. Ты устроишься на работу. А! Чуть не влип. Не, надо завязывать романтикой. Come on!